これかなこれか nange ndi fani we wa Uncle Sam. <laughs> I mean, Dr. Bosa. Tuli masanyufu nwa happy birthday, darling. Uh, nja kuogera on behalf of my sisters, together with my cousins, uh, abazise, abasobodo kubeda wo. Bane tukuagala nyo dad. Um, ekintu kimu kyenyinza okugamba titukubakiyita uh, batya tuku like, ah, tukwenyumirizaamu nnyo nnyo nnyo nnyo nga bwokiwulira omanyi ebintu ebimu byokola ebineewunyisa one of them is buli wamu woogenda abantu bakwagala nnyo uh, tebatera nnyo okugamba nnyo empisa zo and that is one thing nange i think buli gye ŋenze ŋenze nkola ekyo kyowaddo ngezezaako kufunfubya eddala ddala naye nga tukwenyumirizaamu nnyo uh, we want to wish you a very happy birthday uh, from my sisters Cindy, Sandra, Miriam, Esther, and then abato abataliiwo fena fena tukwagala nnyo you know it um, ubaka wafe i think tobaddeeko nnyo ku, ku mikutu naye ngaojja kubusangayo naye nga ndoza walabyeko ne celebrations the endala within uh, from us thank you so much for loving us for the support support okutujja nga tukyali bibebi paka kati wetuli kati <laughs> nange ndi loza <laughs> mundaba naye kakati <laughs> njagala okwebaza nange okubanga banyonyodde rotary kubanga bali manyi mukuzunga okuba bade bavakwogera kuzunga naye bakinyonyodde so thank you for the friends uh, your friends have become our friends bwondaba actually nemikwano jo oyinza olowooza mikwano gyange like basooka kumanya nze Now, I don't know how you selected those friends, but they are good friends, very good friends. Uh, nange ndoza chuche ninoko, ninoko tambu nidako. But thank you for the friends you have, the family, the Ebony family, and then the Rotary, then the friends, Avalala, Botiro Kubeda Navo. Thank you so much for the impact. Sijaku babu, the 5S, chila yuka Josie Bagamba. five P's, eh? Five the P's. five P's. Sorry, but the but what the winner is is the five P's. So thank you so much, Dad. And then, uh, mu mukensu so jaga kwebaza ne mami penny. Okay. Buli kimu buli happiness jola. Actually, gabola wa daddy bwali. Esanyu eryo. ka happiness ako kwa mulaba ko ni bawali okay so mami pene mami pene katonda yakutuwanga kirabo hallelujah thank god for you as a gift because he answered the prayer that we were having so you are a blessing to us thank you so much we love you so much from the very like umdoza uba sina bottom bottom mdoza katuno nyo like okusi <laughs> kati ku bottom ba eh wansi wa bottom from the very bottom of our ah. heart thank you so much Hallelujah. are so happy temumanyi ngeri gyetubuliramu but nina entebe gyendaba enkalu mbadde nsaba nyini yo agikozese nyini yo yeyemanyi nanyini ntebe yo yemanyi mbadde nsaba agikozese so that we can start the event uncle sam tukwagala nnyo thats why each and everyone is here abantu berekereza byonna ne bagaa katujje tukulage okwagala okutagambika otiba butibi you are just a newly born fena fena tetumanyi so basically tulinawo entebe emu entebe eyo twagala tuyite nanyiniyo nanyiniyo yetegedde yemanyi ayina akakwate kwankosamu tetwagala byasanguza nnyo tetwagala kusabuka bigambo nenga nanyini ntebe eyo ali wano wetuyiribye naye okulaba nti this function is like this she has been very fundamental in preparing this event fena fena abali wano yatukubira amasimu natugaba bannaye tulinayo omukolo nga 3 mulumu march and thats the reason why weare all here so please uh, lets welcome nze muyita penny abasigadde simadyemumuyita nze muyita penny, penny. then abamu bamuyita mami peni tujamanya ensonga lwaki tumuyita mami peni osanga naatugamba mami peni come and take your seat then omukolo gutandike mu bitiibwa kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo obwakabaka bobujje byeyagala bikolebwe ku nsi nawe bikolebwa mu ggulu tuwa emmere yaffe ey'olwaleero sonyiwa okwonoona kwaffe banaffe ekisonyiwa abatwonoona tutwala mukemebwa naye tusokole mungi kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa ebyo emirembe n'emirembe amiina kitaffe mukama tukwebaza olwa mukama waffe dr bosa tubadde naye ebbanga lyonna webala omuwa obulamu obulungi webala omwongerako omwaka tukwebaza olwomwaka guno gwomwongeddeko tusaba mukama ogumuweemu ebirungi ogumuweemu e, e, e, amakula alabe abazzukulu n'abazzukulu mukama mwongere obuwangaazi twebaza olwobulamu bwe twebaza katonda olw'okumutuleetera mu bulamu bwaffe ne tubeera naye mu bulamu bwaffe mukama tusaba omuwangaaze twebaza twebaza ne mami peni mukama webale okutuwa omukyala omulungi omukyala atufaako omukyala atwagala era tusaba omwaka gonno gwebalimu gubeera tegwanjawulo nnyo tuyitibwe ku mbaga amina amina byonna tubikusabye nga twebaza mukama mukama waffe That was a very good prayer. Thank you Atwiki for the prayer. May God answer that prayer. Another uh, you guys are the closest to Uncle Sam and we wish that this keeps boiling. Uncle Sam, I'm sure today is 31st uh, March 2023. 2024 osanga tulibeera ku serena 2025 31st march tulifuna we tulibeera hmm. maybe tuliba miami or anywhere but wow. everyone that is here wishes you a very happy birthday uh, mu bantu bano abali wano bonna nkosamu tuleese ebikonge ebyamaanyi hmm. nze nyinza obutasobola kunnogola nti ono yegundi ono yegundi mbadde nsaba buli omu agenda kweyanjula akuweeyo n'obubaka obw'enjawulo abasinga babutadde ku status abasinga balina bwe baboogedde bakubidde amasimu atali klabu yerubaga agosamu ah, naffe tuli basanyufu nnyo okulaba nti tuise ku mazaali bwago aga 35 era tusaba mukama akwongere weyongereyo happy birthday Good evening, everyone. Good evening, darling. My name is Osana Grace. And for some happy birthday. Mm -hmm. God bless you. I am very proud of you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I'm also a Torah princess. Wow. Happy birthday. Praise God everyone. My name is Eden. Uh, I'm the I'm a self-entitled chief fan. I never fan band. I am the chief fan I don't era naye akimanyi. Nza akulira abafan be bonna. Happy birthday Uncle Sam. I'm, I'm, his, I'm a nephew to Uncle Sam. Happy birthday. nyinza okwogera ennyo kaka nange dokitakosa mpozi mbadde nyina kyenerabigenze mpangalira ku lusozi lubya kasuki dokitakosa mukwano gwange ennyo mm. era tutambudde fenna emyaka n'emyaka nampumawo naye mwagaliza happy birthday emirimu mingi Hi everyone. Hello. Wow. Good evening. I wish you many, many happy returns of the day of my brother of another mother. brother And I wish you that get long life and you get more and more achievements in your long and healthy wow. life. Thank you, Lam. Gorgeous. Yeah, I'm going to ang kubasa kapba kaya nsa ni kuagala ang kubasa kapba Amanya gang, yeah? nze kakisi mu address naye ngaabasinga bampita ltk kampiseewo akalango kange abakyala abali bwane nkola permanent makeup ibros ziri permanent era nga ndi ku freedom city mall happy birthday dr bosa many many more years amanya gange nze mumbejjalidya happy birthday dr wange bamuta evelin namulondo stroke merinda daddy happy birthday tukwagala nnyo more blessings daddy ye buli kimu kyaffe yes daddy ne mama tukwagala nnyo um, amanya gange nze fauzi anakiboneka abasinga obungi mu sako zaye bampita fuzi and I think I'm the longest serving wife to Dr. Bosa. Yeah. Yeah. We've been husband and wife for almost every pledge to Zanya <laughs> Mazi. is my husband for real. So on a Uncle Sam old celebrating a birthday in Dala. You're just growing younger, you're not growing older. And wish you more blessings. Pose nange kubeka kalango. when I'm not on stage or your TV screens, I'm baking cakes with these bites and cakes. Eh, amanya agange nze nakabuye Victoria aka Sophie aka Achapizo aka Kankomao Mami Samba Genda bannange bangambe ntya nti nkuze naye nkaddiye naye emyaka mingi saga kwogera myaka gyemmaze naye naye nga tuludde naye naye ankosaamu nga sinna kuyimbira kayimba kubanga bwese kayimbira kaba kayimbu batidde eh, mbasinganjagala nkamuyimbire ankosaamu tukwebaza okutufunira mami penina mami penina munasanyiwa okudaiva ate nga nenyingirako ewa mamipeni mamipeni webale kubeera mukyala mulungi webale kubeererawo akosam webale byonna ebirungi byokolera dr bosa fenga mikwano gya dr bosa ababadde naye tukulabyemu ekyenjawulo ekisoosoosebu era nze kwezenga okusala muwangaale ngame kanzire kudaaaa kyensinga okwogera ku dr bosa ku mazaalibwa ge nti dr bosa fenna tuyingidde mu gupu n'atuyingiza alina omutima omulungi afa ku bantu ne bwoba tolina kyomanyi n'akuyamba nagamba ah, nedda katugenda kukolaba oti talemesa tugamba atubeererawo naga nedda ayamba abato ayamba abakulu kwegamba ankosaamu tukwagala nnyo era nsaba akayimba kano akakuyimbire oh, kuba engoma aha kuba engoma Happy birthday, dear boss, dear boss. Oh, happy birthday, dear boss. Sipat Samuel. Thank you. May the Almighty Sing. bless you. You know I love you so much. I know. You know how far we've come. I know. You know how I appreciate you. You know the in and out and everything that comes with everything. Yes. I love you. And uh, Princess of Toro mtoro hmm. yes you too you too no, ya mtoro no. ndimombe cha anti from Chino princess of toro oh hey yes sweetheart thank you for inviting me thank you for knowing that I'm a special person I love you so much. May God bless you both. Amen. you be in love always. you share joy with us. Because we love you. And for everyone here, thanks for coming. Nze omumbe jande kile Laura, zanye mizanyo, nzala. Nze nzala, ate mtunde mwani. Mtunde mwani, um, anything to do with coffee, roasted, uh, the green beans. E mwani, then wadone products zenga tamu izabasajia. So um, just just be comfortable anytime and call me and I give you business and life. Thank you. Happy birthday, Sandra. Thank you.